Всем привет! А, наверное, каждому знакома ситуация, когда вы занимаетесь серфингом в интернете, и в итоге, а, зайдя на какой-либо сайт, вам приходит а, вопрос разрешить, либо блокировать уведомление от какого-либо сайта. Вы можете нажать «Разрешить», либо же заблокировать сразу, но тот, кто нажал «Разрешить», мог сделать это на автомате, либо же потом эти уведомления ему стали не нужны, и он решил от них отказаться. Что же делать в данном случае? Как убрать эти надоедливые уведомления, которые постоянно доканывают? А, сразу же поясним, что для Яндекса и для Гугла данная инструкция будет фактически одинаковой. А, для начала зайдем в браузер. Зайду в браузер Яндекс. Открылся браузер Яндекс. А здесь вот у нас есть строка поиска. И можно нажать на вот эти вот три точки три четочки рядом в, правом, в правой стороне и э, три точки. Нажимаем на них. Нажали. А здесь нам необходимо выбрать пункт настройки. Выбираем настройки. Выбрали настройки, открылись у нас настройки. Что нам надо делать дальше? Далее мы спускаемся э, ниже. Спускаемся, спускаемся, спускаемся и находим вкладочку уведомления. Нажимаем на нее. Нажали. И здесь в самом низу у нас есть уведомления от сайтов. Заходим туда. А здесь все сайты, от которых нам приходит уведомление. А, вот несколько сайтов, уведомления которых я заблокировал. И мы можем, к примеру, заблокировать какой-то из а, существующих уже на данный момент сайтов, который не заблокирован. К примеру, пускай это будет видео. Нажимаем на него, зажали. И здесь нам высветилось два варианта блокировать, либо разрешить. Нажимаю блокировать. И все, автоматически видео у нас а, заблокировался здесь с уведомлениями. Еще раз нажимаю на него, нажимаю разрешить. Теперь у нас Видео снова в разрешенных. Также здесь у нас есть э, меню, позволяющее включать либо выключать уведомления, то есть э, запрос на э, разрешение данных уведомлений. Спрашивать разрешение перед отправкой рекомендуется. Рекомендую вам этот параметр включить. То есть вы его включили, и никаких проблем здесь нет. Также можно просто очистить все уведомления разом. А, просто нажимаете на «Очистить настройки сайтов» и все. Настройки сайтов у нас очищены. И никаких проблем. Далее мы выходим, еще раз заходим в уведомления от сайтов, а здесь у нас пусто. И обязательно включаем параметр «Спрашивать» перед отправкой. А на этом все. А, надеюсь, видео было полезным, информативным. А, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.